नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे इस चैनल में हम न्यूज़ ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं थामेल नेपाल के कैपिटल काठमांडू का एक प्रमुख एरिया है जिसे हार्ट ऑफ द सिटी भी कहा जाता है थामेल की आकर्षकता इस एरिया में स्थित होटल्स बार्स रेस्टोरेंट्स और वहाँ स्थित बाज़ारों से है इन शॉर्ट अगर कहा जाए थामेल काठमांडू का एक बिजनेस एरिया है टूरिज़्म उस एरिया का प्रमुख बिजनेस है हम ठहरे थे होटल मंडप में जो कि थामेल के बीचों बीच स्थित एक बहुत ही नामी होटलों में से एक है वहाँ से हर एक रेस्टोरेंट और थामेल बाज़ार नज़दीक है हमें थामेल में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिले थे उन्हीं में से कुछ आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बनाए रात को थामेल बाजार काफ़ी आकर्षक लगता है बाजारों में लगे लाइट्स पूरे रास्ते को रोशनी पहुंचाते हैं रेस्टोरेंट्स और बार की व्यापक उपलब्धि थामेल की खासियत है थामेल रेड लाइट एरिया के लिए भी जाना जाता है जो नेपाल में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है खामेल के स्ट्रीट फूड्स भी बड़े पॉपुलर हैं जैसे कि चने का दुकान यानी चने की चलती फिरती ठेली दोस्तों होप के ट्रैवल वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ट्रैवल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को आज के लिए किशोर की तरफ से अलविदा